मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है उन्होंने कहा कि सरकार ही लोगों को हाथों में शराब पिलाती है और दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाए अब सवाल इस बात का है कि जो लोग हाथों में शराब पीकर निकलते हैं वे वाहन से आते हैं तो वाहन से ही जाएंगे और ऐसे में पुलिस उनका चालान बना देती है ये दोनों बातें विरोधाभासी है